hallo, mein Name ist Birgit Zürn. Ich bin an der Dualen Hochschule in Stuttgart und ich bin Leiterin des Zentrums für Management-Simulation. Das heißt, wir haben ein Lehr- und Forschungszentrum zum Thema Planspiele. Wir machen jedes Jahr 200 Veranstaltungen für 5000 Wirtschaftsstudierende und sind in der interaktiven Lehre in allen möglichen Settings aktiv. Ja, mein Name, danke Birgit, mein Name ist Christian Hühn, äh, komme auch vom Zentrum für Management-Simulation, äh, bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, promoviere im Bereich Problem-Based Learning und wir sind heute hier, weil wir heute einige unserer Tools vorgestellt haben. Wir sind überzeugt, dass spielerische Elemente in allen Lernsettings erfolgreich sind und gut, gut einfach von den Studierenden auch angenommen werden. Studierende lernen gerne interaktiv, probieren gern selber aus. Wichtig ist, dass man einfach die passenden Settings findet, dass man die spielerischen Elemente nicht als Standalone-Maßnahme nimmt und nachher nicht richtig einbettet ins didaktische Setting. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir immer ein stimmiges Gesamtkonzept haben mit spielerischen Teilelementen. Und man darf die Teilnehmenden nicht überfordern, nicht unterfordern, man muss einfach die passenden Spielelemente einbauen und sie nachher vor allem auch gut auswerten. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach auch die, die Lernelemente rausarbeiten kann. Ja, wie erreiche ich eine hohe Beteiligung, indem ich, ähm, indem ich ähm, eine zugewandte Art habe für meine Studierenden, für meine Lernenden? Ich muss sie auf dem Level abholen, auf dem sie stehen. Man kann es vergleichen mit einer Stufe. Niemand nimmt äh, mit Anlauf drei Stufen, aber ein, zwei Stufen, das ist immer machbar. Von dem her gesehen, ich muss das Level angleichen, damit ich die Leute auch äh, abholen kann, da wo sie stehen und dass sie daran anknüpfen können. Und äh, dann passiert es in der Regel auch nicht, dass ich dass Leute aussteigen oder dass sie äh, sich dem verweigern. Planspiele im projektbasierten Lernen, das ist ein weites Feld. Wir haben unendlich viele verschiedene methodische Ansätze bei Planspielen. Es gibt Brettspiele, es gibt computerbasierte Elemente, es gibt kleine Übungen, die man andocken kann an eine Theorievorlesung zum Thema Projektmanagement. Also Planspiele für projektbasiertes Lernen ist eine, es gibt ein großes Angebot und wichtig finde ich eben immer, dass man genau das Setting findet, was zu der Gruppe passt, dass man äh, das Vorwissen berücksichtigt, was die Studierenden mitbringen. Und wir machen zum Beispiel ein anderthalbtägiges Projektmanagement-Planspiel, wo wir auch Lego Serious Play einsetzen, wo die Studierenden zunächst ihr Projektteam kreieren, eine Projektlandschaft aufbauen. Anschließend dürfen sie ein Projekt durchsimulieren. Es ist natürlich nur ein kleines Projekt, da wird eine Rutsche gebaut mit Papier und, und Klebestiften. Aber letztlich geht es ja darum, die ganzen Methoden des Projektmanagements spielerisch selbst zu erfahren und sowas kann man mit einem Planspiel wunderbar abbilden. Wir waren heute hier in St. Pölten und haben einen, zum einen einen Workshop äh, durchgeführt, ähm, in dem wir unsere, einige unserer Tools vorgestellt haben, mit denen wir problembasiertes äh, Lernen antriggern, mit denen wir Studierende auch mit ins Boot holen, versuchen, ähm, ja, ihre Gehirne auf Betriebstemperatur zu bringen, Stichwort Brainwarming und äh, haben da einige kleine Tools, die von jedem, in jedem, fast jedem Setting eingesetzt werden können, vorgestellt. Aktives Lernen, ähm, ja, und zum anderen haben wir die Plenaraktion hier durchgeführt, ähm, die Menschen ins Gespräch äh, gebracht. Das war unsere Mission, unser Ziel, die verschiedenen vielen Gedanken und Impulse auszutauschen und äh, die Leute zu connecten.